አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ገናን ከወገኔ ጋር በሚል መሪ ቃል ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን አምስት ሚሊዮን ብር የሚደርስ የአይነት ድጋፍ ማሰባሰብና የደም ልገሳ ንቅናቄን አስጀመረ። ድርጅቱ ህዳር 5 2014 ዓ ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ታዋቂዋን አርቲስት ናርዶስ አዳነን የዚህ በጎ ዓላማን እንድታስፈጽምና እንዲሁም የድርጅቱ አምባሳደር ማድረጉንም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ የአክሲዮን ባለድርሻ አካላት የድርጅቱ አመራርና ሰራተኞች ይህን በጎ ዓላማ ለመደገፍ የተገኙ እንግዶችን ጨምሮ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የተጋበዙ ባለሙያዎች በተገኙበት ይፋ አድርጓል። በዚህም አርቲስት ናርዶስ አዳነ የዚህ በጎ ዓላማ አካል መሆኗ እንዲሁም የድርጅቱ አምባሳደር ሆና በመመረጧ የተሰማትን ደስታ ገልጻለች። ገናን ከወገኔ ጋር በሚል ርዕስ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በተለይ በዚህ ሰዓት በዛሬው ቀን አብሬ ለመስራት ይፋ የተደረገበት ቀን በመሆኑ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዕለቱም የአሸዋ ቴክኖሎጂ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል በቀለ ከተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የቀረበላቸውን ጥያቄ ጨምሮ ባስተላለፉት መልእክት አሸዋ ቴክኖሎጂ በኢትዮጵያውያን ተገንብቶ ለኢትዮጵያውያንና ለመላው ዓለም መድረስ ዓላማው ያደረገ በመሆኑ አሁን በተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖቻችንን የእኛንም ድጋፍ የሚፈልጉበት ሰዓት ላይ የምንገኝ ስለሆነ አሸዋም የበኩሉን ለማድረግ ገናን ከወገኔ ጋር የሚለውን ንቅናቄ አስጀምሯል። ብለዋል። ህዝብ ከሌለ ምንም የለ፣ ወገን ከሌለ ምንም የለ። እኛ ትልቅ ራዕይ፣ ትልቅ አላማ ይዘን ነው እየተነሳ ነው። እንደ ካምፓኒ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራን ነው። ነገር ግን እህት ወንድሞቻችን በዱር በገደሉ እየተዋደቁልንና ብዙ ፈተናዎችን እነሱ ጋርደውልን እነሱ መከታ አለኝታ ሆነውልን ነው ብዬ ነው ና በዚህ ሰዓት ደግሞ እኛ ሰርተን ካገኘናት ላይ ለነሱ እንግዲህ ማካፈል ነው ነግራችሁ እጅግ በጣም ትልቅ እርካታን የሚሰጥ ነገር ነው። ከዚያ በላይም ደግሞ እንደ ግዴታም ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እነሱ ለእኛ ሲሉ ህይወታቸውን አንድያ ህይወታቸውን ገብረዋል። ግልጽ ነው። እስከ ወዲያኛው ድረስ ለሀገራቸው ሲሉ ተዋድቀዋል እና እኛ ደግሞ ቢያንስ በምንችለው በገንዘብም፣ በደማችንም፣ በጉልበታችንም እንዲሁም ደግሞ በአይነትም support ልናደረግ ይገባናል ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻም ይህን በጎ ዓላማ በመደገፍ የተገኙት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስትር የወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራና ትስስር ዳይሬክቶሬት አቶ ዳንኤል ዳርጌ በበኩላቸው እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ከዚህ ዓላማ ጋር በቀጣይነትም ለመስራት ቃል ገብተናል ሲሉ ተደምጠዋል። እኛ እናንተ ይዘን ለመስራት እናንተም ከኛ ጋር ሆናችሁ ለመስራት እድለኞች ነን። ምክንያቱም ወጣቱ የተሳተፈበት ወጣቱን ይዘን የምንሳተፍበት በተለይም ደግሞ ከቴክኖሎጂ ጋር የሚሰሩ ወጣቶችን ይዘን በምንሰራበት ሰዓት ለሀገር ትልቅ አቅም እንሆናለን ብለን ስለምናስብ ከእናንተ ጋር መስራቱ መርጠናል። እናንተና እኛ ሀገርን የሚያሻግር አኩሪ ተግባር እንሰራለን የሚል የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እምነትም በእውቀት የሚሰራ እምነት በእናንተ ላይ እና እናንተም እኛም ተጋግዘን ተረዳተን መንግስት ብቻ የሚወጣው ሳይሆን ህዝቡን አነቃንቀን የተሻለ ነገር በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን ገናን ከወገኔ ጋር በሚል መሪ ቃል በተጀመረው ንቅናቄ ላይ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያን ወዳድ ሁሉ የዚህ በጎ ዓላማ ተሳታፊ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። በተጨማሪም ታህሳስ 16 ቀን ቅዳሜ ጠዋት በቀይ መስቀል በመገኘት ደማችንን ለወገናችን የምንሰጥበት እንዲሆን ስላሰብን ኑ አብረን በጋራ ለወገኖቻችን አለኝታ መከታ ንሁን በማለት የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ለሁሉም ጥሪ አቅርበዋል። ደሜን ለወገኔ ታህሳስ 16 ቅዳሜ ጠዋት በአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር